Puso ay sa akin, pati itong senyal. Kaso nalawa ang buwan ng Hunyo, lahat ay sa akin. Lahat ng kinigisige ay sa akin, mga kanta ng iwan ay sa akin. Kamangkali, pareho niyang paa, lahat ng ay sa akin. Lahat para sa akin, lahat ng nakikita ko. Ilagatimog silangan pwede tingnan, pwedeng hawakan. Ako si Stingy at sa akin. Hmm, pati itong kanta ay sa akin. Hmm. Ang bahay ay sa akin at ang damdamin ay akin. Palagi mo alam, yun ang lahat doon, lahat ay sa akin. Yan ang sabi ko, sa akin.